Persa, dansa Donc eh, qui s’a per lo lougatu so qui clava los pas dos sau vernis. Dons lo battu que vam raquei autobach los desil de emo gastebu. Donc'ha e battu quei la camaa que liure de qui hackò, qui a dis nei pas sul temps, que pau an loè e appres que cau obrir loè qui de la cama li e qui va bien a trucat dins devant l'au.